hello and welcome friends देख सकते हैं ये यहाँ पर गूगल शीट मैंने ओपन किया है मैं आपको दिखा भी देता हूँ तो ये कैसे पॉसिबल होगा आइए समझ लेते हैं एक बार यहाँ से आते हैं और यहाँ पर चीज़ों को एंटर करते हैं लाइक यहाँ पर आ जाएगा नेम ऑफ प्रोडक्ट एक छोटा सा आपको डेमो देकर बताता हूँ नेम ऑफ प्रोडक्ट ये हो गया यहाँ पर और नेम ऑफ प्रोडक्ट देने के बाद फिर क्या करना है यहाँ पर आना है और यहाँ पर उसकी प्राइस देनी है तो प्राइस को हमें रखना है करेंसी ठीक है और फिर यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर यूनिट आ जाएगा तो यूनिट यहाँ पे कर देते हैं और फिर यहाँ पर कर देते हैं टोटल ठीक है यहां पे टोटल कर दिया और कुछ इस तरीके से और यहां पर टैक्स टैक्स दे देते हैं टैक्स इन परसेंट ये लिख दिया टैक्स इन परसेंट और ये जो टैक्स इन परसेंट होगा ये कैलकुलेट होकर टैक्स अमाउंट यहां पे शो करेगा तो ये लिख दिया टैक्स अमाउंट तो ये हो गया टैक्स अमाउंट टैक्स अमाउंट देने के बाद यहां पर चीजों के नाम हमें देने हैं ठीक है तो यहां पर आ जाते हैं और अब यहां पर चीजों के नाम दे देते हैं लाइक यहां पर दे देता हूं कीबोर्ड तो ये लिख दिया कीबोर्ड और कीबोर्ड देने के बाद फिर एंटर करके नीचे आइए फिर यहां पे दे दीजिए mouse M O U S E mouse हो गया एंटर करिए नीचे आइए फिर यहां पे कुछ और दे देते हैं लाइक लैपटॉप दे देते हैं तो ये लिख दिया लैपटॉप फिर एंटर करते हैं यहाँ पे दे देते हैं डेस्कटॉप तो इस तरीके से कुछ प्रोडक्ट्स के नाम हमने एंटर कराए हैं ठीक है और फिर यहाँ पर लिख देते हैं मोबाइल तो ये कुछ प्रोडक्ट के नाम हो गए और अब यहाँ पर प्राइस आएगी तो ये कीबोर्ड की प्राइस यहाँ पे 220 रख देते हैं एंटर करते हैं माउस की प्राइस यहाँ पे 120 रख देते हैं और एंटर करते हैं नीचे आते हैं लैपटॉप की प्राइस है यहाँ पर 56,000 तो ये 56,000 कर दिया हमने डेस्कटॉप की प्राइस थर्टी थाउजेंड है तो यहाँ पे थर्टी थाउजेंड कर दिया मोबाइल की प्राइस है ट्वेल्व थाउजेंड तो यहाँ पे ट्वेल्व थाउजेंड कर दिया तो ये सारी चीजें कर लेने के बाद इसको हमें रुपीज वाले सिंबल में कन्वर्ट करना है कि यहाँ पे रुपीज में ये आए तो ये कैसे पॉसिबल होगा तो यहाँ से आप फॉर्मेट पे चले जाइए फॉर्मेट पे जाने के बाद फिर यहाँ से नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा इंडियन रुपीज तो बस इंडियन रुपीज बना दीजिए हो जाएगा काम ये हो गया अब यहाँ पर यूनिट की बात कर लेते हैं सिक्स सेवन कुछ इस तरीके से यूनिट्स हम एंटर करवा देते हैं यहाँ पर ठीक है तो यहाँ पे कुछ यूनिट्स भी हमने एंटर करवा दिए अब इसका हमें कैलकुलेट करना है ठीक है यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वल्स टू से कोई भी फॉर्मूला स्प्रेडशीट में शुरू होता है बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड हो गई हैं एंटर कर दीजिए सारा कुछ आ चुका है देख सकते हैं ये आ गया है यहाँ पे डबल क्लिक कर देते हैं सबका आ जाएगा तो ये डबल क्लिक कर दिया हमने सबका आ चुका है अब यहाँ पे टैक्स इन परसेंटेज की बात करेंगे तो यहाँ पे सिक्स जो भी जीएसटी का स्लैब है उसी के मुताबिक फाइव परसेंट टेन परसेंट और 12 परसेंट कुछ इस तरीके से जो जीएसटी का स्लैब हमारे यहाँ इंडिया में दिया गया है उसी के मुताबिक मैं इसको लगा भी देता हूँ 18 परसेंट कर देते हैं और अब हम यहाँ पे कर देते हैं 21 परसेंट बाकी 28 परसेंट के लिए जो प्रोडक्ट एंटर करना होगा तो फिलहाल इतना ही रखते हैं आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अब हमें टैक्स कैलकुलेट करना है लेकिन हम टैक्स इस तरीके से नहीं देना चाहते हैं हम ड्रॉप डाउन में देना चाहते हैं ये टैक्स जो है हम ड्रॉप डाउन में देना चाहते हैं यही सवाल है तो यहाँ पर इतना हिस्सा सेलेक्ट कर लीजिए जहां तक आपको ड्रॉप डाउन बनाना है सेलेक्ट कर लिया यहां से चले जाइए डाटा पर और फिर यहां से आपको मिल जाता है डाटा के अंदर डाटा वैलिडेशन तो डाटा वैलिडेशन पर क्लिक कर दीजिए जैसे ही क्लिक करेंगे तो लिस्ट फ्रॉम अ रेंज आ रहा है लिस्ट ऑफ आइटम रख सकते हैं आप ठीक है तो यहां पे लिस्ट ऑफ आइटम भी कर सकते हैं ये लिस्ट ऑफ आइटम कर देंगे तो यहां पे कॉमा दे दे करके लिखना रहेगा तो जैसे मान लीजिए यहां पे अगर मैं 12% दे देता हूं या 5% से स्टार्ट करते हैं 5% यहां 5% लिखा ठीक है कॉमा देंगे ठीक है कॉमा दे दिया फिर यहाँ पे क्या करते हैं अच्छा फाइव परसेंट लिखने के बाद कॉमा देने से क्या होगा क्या एंटर करेंगे एंटर करके नीचे आइए फिर यहाँ टेन परसेंट कर देते हैं टेन परसेंट जो चीज हमने वहां पे किया था वही सेम चीज यहाँ पर भी करना है फिर ट्वेल्व परसेंट कर दिया ट्वेल्व परसेंट के बाद यहाँ पे एटीन परसेंट कर देते हैं ठीक है एटीन परसेंट लिख दिया फिर यहाँ पे चाहे तो ट्वेंटी वन परसेंट भी दे सकते हैं तो ये ट्वेंटी वन परसेंट भी दे देते हैं और यहाँ से सेव कर देते हैं इसको तो ये सेव कर दिया अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये सारी चीजें एक साथ आ रही हैं लेकिन हमें ये एक साथ नहीं चाहिए समस्या यहीं पर है ये हमें एक साथ नहीं चाहिए तो क्या कॉमा दे देने से काम बनेगा क्या जैसे आप एक्सेल पे करते हैं तो इसको सेलेक्ट कीजिए वापस से चलते हैं डेटा पर और यहां से आ जाते हैं डेटा वैलिडेशन पर और डेटा वैलिडेशन पे आने के बाद इसको सही करना है ठीक है इन सबको इरेज कर देते हैं यहां पर कॉमा देने से काम बनेगा क्या दो लगा करके देखते हैं यहां पे 5% किया कॉमा टेन परसेंट कर देते हैं तो ये टेन परसेंट भी कर दिया कॉमा लगा करके दिया इस बार हमारा काम बनेगा क्या तो यहाँ पे ओके किया आप देखिए यहाँ पर अब ये काम बन गया है हमारा फाइव परसेंट और टेन परसेंट आने लगा है तो पूरा स्लैब आप लगा सकते हैं तो यहाँ पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं एक बार और यहाँ डेटा पे जाकर के और फिर क्या करना है आपको डेटा वैलिडेशन पे जाना है कॉमा लगा लगा करके देना है ठीक है एंटर नहीं करना है कॉमा लगा लगा करके देना है तो ये 12 परसेंट कर देते हैं फिर यहाँ पे कर देते हैं 18 परसेंट तो ये 18 परसेंट कर दिया और फिर एट लास्ट अब कर देंगे 21 परसेंट तो ये 21 परसेंट हो गया बस काम हो गया यहाँ से सेव कर दीजिए इसको सेव करने के बाद अब यहाँ पे जाएंगे तो ये सारा कुछ इस तरीके से शो करेगा अब चलिए देख लेते हैं ये काम करता है या नहीं यहाँ पे टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे टोटल को सेलेक्ट कीजिए मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे टैक्स इन परसेंटेज इसी से हमें मल्टीप्लाई कर देना है तो यहां पे अभी फिलहाल जीरो आ रहा है क्योंकि सेलेक्ट नहीं किया तो यहां फाइव परसेंट जैसे ही करते हैं तो यहां पे 66 रुपए टैक्स अमाउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है टेन परसेंट सेलेक्ट करते हैं तो यहां पर ऑटोमेटिकली जो टैक्स अमाउंट है आपका वो कैलकुलेट हो जाएगा फिर यहां पर ट्वेल्व परसेंट कर लेते हैं फिर यहां पर एटीन परसेंट कर लेते हैं और यहां पर ट्वेंटी वन परसेंट कर लेंगे ठीक है तो ये सब कुछ कर लिया अब यहां से हम इसको खाली ड्रैग करवा देंगे तो ड्रैग करवाएंगे सब आ जाएगा देखिए सारा टैक्स अमाउंट कैलकुलेट होकर आपके सामने आ चुका है अब इस पे बॉर्डर बनाने की बात है तो इसको पूरा सेलेक्ट कर लीजिए और यहां से आप बॉर्डर बना सकते हैं यहां पे चले जाइए बॉर्डर बना लीजिए अगर आप चाहते हैं कि बॉर्डर कलर में आए तो यहां से आप कलर भी लगा सकते हैं ठीक है तो ये देखिए ये ब्लू कलर कर दिया मैंने तो इस तरीके से आप कर सकते हैं उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें thank you for watching this video